negros somos kilas, Con este super flow que Dios nos bendiga La mano arriba en follow to dequila Si te gusta el rap pon la mano arriba Hey, como lo hacemos, negros somos kilas, Con este super flow que Dios nos bendiga La mano arriba en follow to dequila Si te gusta el rap pon la mano arriba Hey, you know my friend, ¿cómo está el baile? Mucha mami buena y perros que nos ladren Dirán mucho hate, pero ni uno que la cuaje Y somos los Mal Malintencionado, de lejos se ve lo insano Mejor andar a pie que contigo se pega lo falso Lo barato sale caro, lo dice el refrán Lamentablemente te vuelvo a aconsejar El talento verdadero va en el corazón Es el único talento que a mi Dios me dio Todo bien, busco fiesta y un buen corazón Andar cantando en todas partes mi canción Otro amor, que dolor, vaya decepción Vamos con el dealer, esa es mi solución como lo hacemos negros somos kilas Con este super flow que Dios nos bendiga La mano arriba en follow tu dequila Si te gusta el rap con la mano arriba Hey, como lo hacemos negros somos kilas Con este super flow que Dios nos bendiga La mano arriba en follow to the Si te gusta el rap con la mano arriba la mesa está llena de pura cerveza, me falta una pieza, es mi princesa Mi cama parece pastel con esa cereza Mi mente acelera, yo le digo frena rodea ya te fieras y me Poder las llenas Que solamente la avaricia su corazón llena Confunde el olor del pescado con la sirena Mi bahía llena de tablas son surferas Y de las olas soy yo el que las navega Como si fuera Sonic esto rápido les pega Vengo empezando y dejando la tarea Mucho tiempo en esto yo no la despega Estuviste muy cerquitas pero no diste pelea Ya está decidida la meta en la victoria Un gol en la cancha nunca les dará la gloria adelante sin dejar escapatoria Un saludo a todo el hater que me odia Mi bendición para el fan que me apoya Mi libreta pega duro como Oscar de la olla Mi lápiz se encarga de escribir las joyas Y tú criticas pero al género nada le aportas Hey, como lo hacemos negros somos kilas Con este super flow que Dios nos bendiga La mano arriba en follow tu dequila Si te gusta el rap con la mano arriba Hey, como lo hacemos negros somos kilas Superflow super flow, que Dios nos bendiga. La mano arriba en follow tu dequila. Si te gusta el rap, pon la mano arriba.